Ela me apareceu com um sorriso tão triste e um olhar tão profundo já sofrer. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. Me falava da infância de lágrimas. Nunca teve ninguém, nunca teve amor, não senti o calor de alguém se quer ouvir uma palavra carinho, seu ninho. Não existiu, sinceramente eu chorei da tristeza ao ouvir. Tanta coisa que a vida oferece que a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu ouvi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio ou pra onde ela vai alguém Parece que não viu a palavra carinho Seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece sem querer Depois de tudo que eu ouvi Não consigo esquecer ela me disse adeus e se foi Nem sei nome, sei dizer De onde ela veio E para onde ela vai no